disse antes que na pensão de Mini Ranheta não permito bichinhos de estimação. Não vou querer saber de nenhum bicho. Mas não são bichos, são apenas peixinhos dourados inofensivos. Não quero saber, não quero bichos aqui. Parece que a senhora só quer ficar mesmo com um corvo velho. Fora daqui com esses pestinhas! Sosseguem, meus amiguinhos, eu vou levar vocês até o lago do parque. Adeus, meus amigos. Ninguém mais vai amolar vocês. Ei, espere aí. O que pensa que vai fazer? Oh, nada, eu só estava botando esses peixinhos de volta no lago. Ah, é? Essa é nova agora. Eu peguei você no flagra tentando roubar os peixes de uma propriedade pública. Agora passe isso pra cá. E deu fora do parque antes que eu chame o camburão puxa, minha mãe sempre dizia que existem dias assim. Irmãos trabalhões, Circo. Ei, amigo, volte aqui! Oh, tenha calma, amiguinha. E agora, o que eu vou fazer com você? Peixe fresco. isso. Você não pode comer esses peixes. Ei, mas o que está acontecendo aqui? Que ideia é essa de dar meus peixes à sua foca? Eu não estava dando e ela não é minha foca. Não é? Pois você me deve 10 dólares. 10 dólares? Eu não tenho nem 10 centavos. Pois fora daqui. Agora vamos cuidar de você. Oh, não. Está bem, eu amo pra casa, mas até descobrir de quem você é, tá bom? Ah, puxa, mas que figura, vamos! Agora não faça barulho, eu vou ter que entrar de fininho. Ou oh, silêncio. Ah. Olha, mas que bebezinho, ela nunca vai notar a diferença. Shhh. Foca foca Alice, eu tô cuidando desse bebezinho. Ah, mas que gracinha de bebê! Vem até aqui, está tudo bem. Agora espere que eu vou buscar uns peixes. Oh, fique quieta, já volto. É um peixe bem grandão. Ah! Agora te peguei. Você? Ah, eu sei que você está aí. Ah, o que está fazendo, dona Mini Ranheta? Estou pensando na cabeça do pica-pau para ver se ele cria juízo. Que Puxa, deixa eu fazer também? Esteja à vontade. Mais forte, mais forte. Espere, espere.

Eles estão entrando. Vou assombrar a casa e afastá-los daqui. O meu nome não é Wild Bill Hiccup. Mas que diabo, não consigo dizer meu nome sem Hiccup, Hiccup, Hiccup. Eu merecia isso. Pode ficar como na sua casa, ele é todo... é o velho truque do aspirador. Sempre funciona. Não vai embora, seu fantasma, vai embora. Ah, mas que divertido. É, foi só a nossa imaginação. Não concorda comigo, pé de pano? Esse vai assustar esses dois bobocas completamente. o fantasma do céu! Ah! Você é o fantasma do Will de Bill Rico! Não fale! Não fale, Rico! Rico! Rico! Rico! Rico! Rico! Rico! Rico! Oa! Oa! Você viu isso? Ele não é fantasma! Essas pestinhas têm que ir embora daqui você viu só tá aquele cara tentando assustar a gente. Ah, eu também vou assombrar um pouco. Ora, ah, esse pica-pau boboca pensa que pode me assustar. o que está fazendo aí, seu fantasma? Eu, é, meu, é, é, eu, eu, eu, eu, eu, eu Oh, my God. agora eu me queimei. Estou queimando. Quando eu pegar este pássaro, ele vai se arrepender por ter se metido com Will de Bill. Poxa, dessa vez foi por pouco. Ah, ah, eu te peguei desta vez, pica-pau. Onde está você? Eu lhe trouxe um presentinho, seu Will de Bill Não fale essa palavra!